Hallo, folkens. Her er vi en stykk Viper DX Buckle Up Carrier i Ranger Green. Lomme, den går for øvrig helt ut og helt ned til hit. Kjekt å ha Right in the Rain blokka si. Her er skulderpute. Jeg har tatt av og så får se hvordan det ser ut. Den er nemlig to. Der er denne her nå, som er litt sånn til padding. I tillegg så er det denne her nå som er, ligner, ligner litt på den som er med JP-siden for eksempel. For å justere så er det borrelås på disse her nå. Justere det man vil ha i lengde på den. Eh, hovedsaken her er jo selvfølgelig dette systemet der man skal kassa av. Dette her er det panelet som følger med. Så kan man sette på andre ting her. Eh, hmm. Mens vi først tar den her, skal vi se. Her har vi en, står det helt stilt, D3. Ja. Eh, den er, skal vi se. Den er litt forskjellig størrelsen, ser vi. D3-en har... Eh, litt lenger unna. Og den Ohoi! Og denne her er større enn eh, den som er på Viperen, faktisk. Forskjell i størrelsen. Hm. Ja. Um, videre så har vi da altså festesystemet. Det er da disse her nå eh, bøkkelene her nå. Disse her nå, eh, klipsa her. Og det er, spør du meg, så er det litt kjekkere å bruke enn å drive og tilpasse nær velcroen hele tiden. Styr og stel. Da setter man bare den størrelsen man har, så bruker man disse for å feste. For øvrig, for å justere, så er det da her. Sånn som jeg holdt på å si, er vant til med denne der. Ehm, her er da eh, laser kutta for å ha, i, eh, ha på forskjellige ting. Da kan f.eks. vise med en annen sekk her. Litt forskjell på denne og et vanlig system, for å si det sånn. Normalt sett så er det da altså molle, 1, 2 og der. Altså du får liksom én, to, tre, fire rader bak, Altså der er denne, to rader, og så denne til å feste med. På denne her så er det da der du har i tomt, og der du har i. Så der er ikke to, men én imellom. Eh, det kan du jo vise på denne her, som er Viper sin egen. Og der er det, i motsetning til andre, så er det da altså innimellom. Så den passer veldig bra her. Det er nok å være obs på at det, denne tar ikke den, det som er den mest vanlige måten å gjøre det på, nemlig at det er to imellom. Den passer kun til deg der det er én imellom. Det er viktig å være litt obs på. Og når vi først er borti denne her da, så eh, har vi da altså et bur her nå til diverse. Eh, og det går an å ekspandere. Og det gjør også med det andre buret her nå. Der er da en grillås her som man kan dra sånn. Og da er den komprimert igjen. Så har man et bur her nå, og det går helt ned til enden. Det er ett eget separat et. Så i tillegg har man selve hovedburet på sekken. Eh, det er også en liten sånn eh, fordeler her som man kan ha blære eller noe sånt Det er også til å henge fast den blæra eventuelt. Og her er det til å rute ut eh, drikkeslange der nå. Eller håper jeg, hvis det er det man vil ha til luftslangen sin her. Og denne her er også stor. Eller man tar og gjør sånn. Og vips. Så er den liten og kompakt. Eh, og dette her er da sånn system som er meningen man da kan eh, bruke enten med å feste på sekken, ha som en vanlig sekk på seg, eller man kan da bytte ut, eller feste seg på en litt annen måte. Disse over og sånn. Bruke sammen med neste, denne. Med harness og greier. Kan man bruke samme sekken sammen med dette systemet her. Eh, og denne her da har et rom her. Og et tilsvarende rom her. Denne klaffen her, den går an å ta helt av. Det er borrelås aksjonitter. Disse her tar man av, kan feste på vesten. Eh, eller man kan kjøre den sånn som den er med disse på. Og nedi her så har man den sånn til å ha magasin i. Enten denne typen her til M4-magasin eller til MP5 eh, Scorpion-magasin eller noe sånt. Alt ettersom. Eh, og så her er dengelen, den nyeste dengleren til til Viper. Der er det bårlås der, bårlås der. Og i motsetning til den andre de har, så er det altså ikke eh, små strikk her til å ha 40 mm i. Jeg skal ta og vise hvordan eh, min sin den jeg har fra før av her nå, hvordan den er satt opp. Sånn er da min eh, satt opp som jeg har, som jeg har hatt en liten stund. Eh, samme som det alltid er naturligvis, bortsett fra denne her med Veldig fin patch. Eh, <clears throat> det her er da den andre som de har på Viper. Og her er da disse her nå stikka i. Som ikke er på den andre. Um, ellers er det samme med klaffen. og Her har vi da montert allerede disse her nå for, for å ha i <clears throat> å ha i eh, en magasin. Eh, dette her er jo ikke noe som kommer vanligere, dette er for å ha litt ekstra magasin, så den kan du sette på, for der er jo til å tre gjennom her. Så den kan du sette på. Eh, ja, det kan jeg også nevne, her er meshen som er her. Det er akkurat samme som er på Warriors sine vester. DCS-en e for eksempel, akkurat samme meshen på denne. Den puster veldig bra. Og her er da sekken påmontert. Det. Veldig fornøyd med dette her nå. Funka fjell. Virkelig. Så det, det var vel alt for nå. Snakkast.